بەڵام ئەم جارە باسی لەی دەکەین لەیت تۆ دەتوانی مەسەلەن لاینێک دروست بکەی نیوەی لاین ئەیکاتە موجەسەمە ئەیکاتە ڕەسمێکی کامل تۆ سەیری کە مەسەلەن ئەمەوێ گۆزەیەک دروست بکەم فرۆنت هەڵەبژێرم تەبان دەچمە سەر ئەمە هەڵەبژێرم سمبولن ئەمە ئێنێکم هێن کرد دروست کرد ئەفۆبوون ئێستا چی لێدەم مثلا هەنێک هەنێک گۆڕانکاری چا مستەوا چاکی کەمەوە نشتیتە چاک نابێتەوە ڕۆیتە سەر لێت سپی لاینەکە ڕاکێشمە سەر لێت یەکسەرێکا بە کۆزە بۆم تۆ سەیریکە پیشانتان بەم بەم شێوەیە ئەمەوێ هینەکەی بگۆڕم ڕەنگەکەی بگۆڕم بڕۆ سەر ئەمە ئەڕۆیتە سەر بەیسک وەکو هەموو وینەکان هەموو شتەکان نەفس هینا ئەمە سپیە ئەمە سەرانە یەکەمە ڕەنگێکی بکە سا یەکەمە ئەم ڕەنگە شین بێت سەیریکەن وەکو بینن ئاوا بەتاڵە ناوەکەی بەم شێوەیەیە با دیسپلەیەکەی بیکەمە لاین لاینەکەی ببینین بۆی ئەم عازتان پیشان بەم ئەمە ئەمە هینەکانی پێت دەڵێن ئەمەت لەڕێی سەب دیڤژن سەب دیڤژن واتە هینیەکە تەقسیمیەکاتەوە بۆت بۆ چەند بەشێک ئەمە چونکە دایری نییە پارە بیکەمە سێ سەد و شەست دەرەجە ئینتەر ئەمە بەم شێوەیە بوو مەسەن من حەزم لێ بەم شێوەیە بێت هەبیکەمە کویک شێدینگ سێریکەن بەم شێوەیە لە هات ئەمەی تر پێمێکی زیاد بێت بۆ برواتە تەنیشتی یەک مثلەن سەبر دیڤیژنەکەی زیاد بکەی هەوا بەم شێوەیە کۆنترۆڵ زاد کۆنترۆڵ زاد ئەمە کاپسەر وەکو هینا بەس لێرە ناتوانانی بەکاری بێنی لەسەرەما تۆش جوان دەرناکەوێت. ئەمە بەم شێوەیە تەوا بوو سەیریکە ئەمە لای ئەمە تۆپە ئەمە فرۆنتە ئەمە ڕایتە ئەمە پرسپێکتیڤە ئیتر بەم شێوەیە دەتوانی هەر لاینێکتە بێ دەتوانی تحویلکەی بۆ خۆم ها سەیریکە شتێکی زۆر جوان دەرچوو ئەم شێوەیەم دروست کرد دەتوانم هەر شتێک دەتوانی مثلەن دروستی بکەیت و داینەیتە خۆ باوەسی خۆت ئەمە زان ڕەنگەکەیە گۆڕم زارا لەیلا دەتوانی گۆڕانکاری تیا بکەی ئاوابێت ئەڵێن ئاوابێت ئەمە مثلەن سەیرکە چیم کردووە شتێکی زۆر غەریبم دروست کردووە وەک وتمان وتمان دەتوانین مثلەن بەپێی ئینەکە سلکتی بکەیت و گۆڕانکاری تیا بکەیان لەیراش دەتوانی گۆڕانکاری تێ بکەی لە ڕووی ئکس وای و زد و وانە بۆ برا لەیان لە ئۆبجێکتەوە سەیریکە ئەگەر بیکەمە کیوب کە کیوب بیکەمەین ئەمە سەلێک نەکراوە بەستن ئەمە بەم شێوەیە دروست بوو هیوادارم سوتان لێ بینی بۆ کاتێکی کە بۆ دەرسێکتر خواتان لەگەڵ